شیش ستاره هم شو نیستش کن یا خدا چی غلط کردم محمد بابا آیزک میره بزن خفه شو بزرگوار برو تو میتونی یا خدا ای وای آمیدا آمیدا چی چی چی ای وای وای وای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 یا فز با تانک اومدن سراغم تاعتر شهر جون وای وای عمرم منو بتونیم بگیرین یه جا به من میگم با نه هرگه چقندر یا خدا آمینا چوخ رفتیم چی شد همه رو آتیش میزنم همه آها الان حسابتون رو میرسم بیاید اینجا پوفیوزا همه رو به چخ میدم الان <laughs>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 جک بزن به چک ای من دیگه باید این لعنتی رو بکشم دیگه وقتی دیگه نمونده ببخشید آقا من غلط کردم آقا چی چی چی نخور بهت به کسی ای تو تمامش کن من میکشم بابا بودو بودا الان منفجر میشه این مزنون دیگه واسه من جرمش قطع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 ولش دیگه از کار بر کنار میشه اینجا ثبت نامم نمیکنم جعفرم هیچ اداره دیگه استخدام نمیشه وای خب من آدم نمیشم خب جناب سروان بمیش شما بمیرید آره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 امه چی کارم کردی بابا اشغال بیا زنده شدی جفر یتیم شد <laughs> بس دیگه خوب خسته نباش بچه